Euh, voilà, presque ebele bateme esili te ezali nango mais sikoyo par rapport mpe ya organisation interne tozo komeka kosala boye que à partir ya mois de septembre nga na frère alibia tokomeka tobeka koreorganiser autrement c'est-à-dire toanda koleka eh, de moins en moins par rapport ya baoccupation mosusu mpe oyo ezali na kati ya assemblée na kati ya mosala ya nzambe tozosala je veux dire na kati ya bagroupe puisque makambo eza ebele oyo tozosala mpe euh, bien sûr so likambo moko eza kobrile mpe likambo moko eza eye brusquement euh, soki fo ya libre aza na besoin na koyaka toujours kopartage na bino pourquoi pas mais na ndenge ya programme ke ndenge ezalaki hebdomadaire lelo mpenza eza lokola ti émission ya suka mpo na hebdomadaire mais sikoyo à partir ya mois prochain c'est-à-dire mois ya septembre tota nde tosala na frère alimi apete tosalaka soit na début ou bien na fin donc euh, ya, ya, donc euh, ya mois et puis na profite koyebisa mpe frère alimi ake wana sikoyo ekozala mingi nde live c'est-à-dire tosala émission live ke moto akoki kobenga moto akoki koparticipe peut-être ekozala nde bongo tomeka koévolue puisque makambo ya nzambe ezalaka statico te c'est-à-dire makambo ya nzambe evoluaka yango monaka ata ntango soki oloni mbuma e, ezalaka mbuma après eza kokota eza kobota je vais dire nzete to fleur c'est à dire ko ezalaka moke après koye monene donc moi je pense que nzambe azotambusa biso tellement na ndenge na ye tosala makambo na ndenge ya nzoto te donc euh, frère alimia euh, tocontinue kosala mosala oyo mais nde nalobi kaka Vraiment, à partir ya semaine donc ya mois prochain nde tosala sikoyo une émission peut-être bien soit tenue bien fin ya mois donc par rapport ya baoccupation toza nango ebele je pense que bandeko bocomprendre soki baquestion ezali botuna peut-être nalobi mbangu comme nalobaka kaka mbangu nalobi mbangu donc botuna so bocomprendre te frère alimia nayebi te soki message epasse frère alimia Message, message eleki, je crois message eleki, peut-être na na rappeler kaka mwa moke oyo olobi, c'est-à-dire que bon, disons à partir du mois prochain, je crois que fréquence donc il y a il y a ba émissions et que diminuer mwa moke compte tenu il y a ba préoccupations et puis na ba projets mosusu également. Donc toza toujours wana présent comme frère olobi, donc s'il y a quelque chose il y a qu'on traiter, on, on le fera également, mais en tout cas fréquence ndenge ezalaki chaque semaine ya émission Ekozala lisusu vraiment bongo te à partir ya mois prochain, mais on est toujours ensemble parce que je crois que ndenge olobi to aborder presque ba thèmes nionso, bien que toko aborder yango nionso te, mais ba thèmes ebele dejà esi tosi to aborder yango, bon peut etre tokomeka pe ngai comme ba emissions eza nango dejà wana ekozala pe de temps en temps kozongela aussi ba mosusu, je crois ba mosusu batalaki te tokozongela ba emissions mosusu oyo esi eyaki na republier yango kaka donc pona ko permettre egalement Mais bon, peut-être balandaki te, basusu bazwi biso ta basusu kaka lelo, et pourtant tobandi déjà il y a des mois, ba émission eleki ba thèmes ebele, vraiment ebele, soki ofandi mpenza, eh, nde faut oyebisa ngai eh, hors euh, caméra, que soki ezalaki na période ya ba DVD tosangisa yango nyonso, je crois que okofanda toute la journée et puis ozali édifié. Donc on a abordé ba thème ebele, c'est un travail tosali, basusu badécouvrir nango te, mais pourquoi pas, tomeka ta suku revenir un peu sur euh, rediffusion ya ba emission mususu ko permettre bandeko na biso balandaki te balanda frère alobi na, na, na bonzambe ezalaka statique te ça évolue comme dans la vie quotidienne également je vois que vie quotidienne aussi tout évolue donc on doit toujours s'adapter na rythme ya vie na makambo nde eza koleka parce que moto okotikala mpe kaka esika moko te statique te donc makambo eza koévolue yo mpe osi koévolue effectivement koévolue dans le bon sens eza mpe koévolue na sens ya mabe Mbote mbote bandeko balaningo na biso ekoki tokutana na bino boyebi rendez-vous na biso oyo ezalaka chaque semaine bien entendu tolobaka mercredi mais parfois jeudi et vendredi également donc chaque semaine tokutaka na frère kashisha bosi bomesani déjà donc mpona kosala cette émission émission oyo ezalaka sur thème bien euh, préparé bien illustre bon ntango bi préparé ezali ke thème oyo tochoisir mpona ko kopartage yango na bino donc euh, thème na biso lelo ezali kaka suite ya thème oyo tosalaki la fois passé sur l'éducation donc ya bana comment koéduke bana na biso tokende mpena na suite nango soki na même na bacommentaire également bato mosusu bameki kosala commentaire suite suite je crois que bato batrouvaki vraiment thème yango très intéressant alors lelo tozali vraiment na suite ya thème na biso comment eduquer nos enfants ndenge tokoki ko eduquer bana na biso avec mon frère kashisha à partir d'Allemagne bon d'abord mon frère mbote frère alimia mbote bandeko oyo bazolanda biso na ntango oyo nzambe apambola biso mpo na temps oyo bokopesa na émission so ya lelo puisque je sais que donc nyonso toezoya koya na ngo liboso na bino eza mpo na kopesa un plus puisque nkolo alobelaka na kati ya basali na ye Batu ba seka dejà suite nango parce que na ba commentaires ya batu ezalaki beaucoup plus ya ko apprecier tout simplement emission. Emission ezali educative mais il n'y a pas vraiment eu de proposition mais donc on a compris que batu ba landaki yango vraiment na bokebi nyonso. Alors lelo toko pusana comme frère Kashisha alobi tolobelaki beaucoup plus na première émission na bana ya mike bana babotami 0 1 2 ans donc ezali bana oyo Bon, bazali ko, koyekola, koyekola, kotambola, bana oyo bazali komeka koloba, c'était un peu ça, mais lelo tokota vraiment na ba adolescents, donc age oyo epusani ya bana, koyeba effectivement nde tolobi awa, kobokola bana na moment oyo, na temps oyo tozali lelo ezali facile te, na periode oyo ya android oyo, tu vois que ba parents ebele bakomi na difficultes ya kobokola bana pour que bana bakola na ba ndenge moko ya malamu. Alors, frère Kashisha, Euh, nayebi te avant peut-être to to tokotalaka na teme émission na biso kaka ndenge ezalaka avant kozala eloko moko ya koajoute totyaka na émission na maboko ya nzambe avant tokotala todéveloppe teme na biso amen amen ba émission lelo kutu na osala mingi mina frère alibia boye interactif ezala ba question Il y a Moulaï te, bah, qui réponse pas Moulaï te, mais tu s'est complété puisqu'il n'est pas un parent. Donc je pense que tu s'est complété par la grâce voilà. de Dieu. Frère Lumière, mm. tu prier na combat échoué. Amen. Papa tokumisi yo mpo na ntango nyonso okopase na biso lelo tonetoli monene na yo tonetoli bonzambe na yo mpo toyebi ke yo nde ali nzambe liboso ya banzambe nyonso na mokili to na se to na se ya mai nzambe moko taza lokola yo tu es le seul qui est au dessus de toute chose et de toute creation seigneur papa po oza likolo na nionso mokonzi tobengaka yo nkolo po yo nde mokolo na biso ça dit yo nde nkolo yo mutu okela biso ce dont nous nous t'appartenons puisque yo nde osala biso o crea biso seigneur yango topesi yo pe topesi yo lokumu pe totikeli yo emission oyo mokonzi ozala na biso papa tambuisa biso na makanisi na yo makanisi na biso te que nos pensees se taisent et que yo moko esprit na yo eloba na kati na biso car c'est Pousse par le Saint Esprit que les hommes ont parle de ta part tika ete Yahweh lelo ngai na frère na ngai to loba langage moko afin que mutu moko abikisama toyebi que bana c'est une benediction qui vient de toi Seigneur mais mingi mingi pe ezalaka batu misusu baza ko faillir pourquoi yango toza na besoin ya sagesse na yo ya intelligence na yo ya esprit na yo okamba biso afin que nionso toko loba epesa mua mbuma pe resultat na kati ya bomoi ya ba parents to bana misusu bako landa biso tika ete Nzambe yo ozua Autorite ya emission mobimba oyo technique connexion na kombo no yeshua nde tosengi boye amen. Amen amen amen merci frère kashisha pour la prière tozo kota na kati ya emission na biso ya lelo suite donc ya éducation donc tozwaki thème oyo tobongisaki mpo na bino comment éduquer nos enfants Thème moko très interessant, biso tout toza concerne na bo baboti nanu te, je crois que bazali aussi concerne, ezali thème oyo ezali ko lobela en tout cas sur l'avenir donc ya bana na biso, comment il faut ko eduquer bana na biso parce que nde tolobaki la fois passee ba parents ebele ba faillir en tout cas na education ya bana Bon, pourquoi je crois qu'ils allaient dans ba raisons ebele oyo to ka bien ko aborder ngo euh, na ba jours mususu pourquoi est-ce que lelo oyo ba parents bazo kokate dans ba bebele to wa ko aborder ngo mais a toujours luka deni to koki ko sala pour que bana biso bazwa éducation ya malam alors frère kashisha to palaki sur bana mike dengo lobaki so pe da rappeler moi muke na place moko lobaki soki mwana ba parents baza beaucoup plus na observation ya bana moni mwana azali très kobouge bouge mingi kosote kose kosala bobubulu oh, il faut kotalela ye ntango mosusu baesprit moko diabolique moto eza koanime ye donc il faut koprie mpo na mwana kosambela mpo na mwana ngai nayebi te soki okozala eloko moko ya kobakisa avant topusana na, na, na etape mosusu sadike tokola mpe na bana oyo babandi deja kokota mpe classe oyo bandi deja kotanga tout ça koyeba mpe ndenge tokoki ko ko eduquer bana na nayebi te soki olingi oloba eloko moko par rapport ya oyo tolobaki dejà. Bon au fait place wana toyokana bien tolobaki que eloko nionso oyo ezalaka oyo ezalaka au delà ya normalite ekomaka anormal tolobaki que mwana akozala mobulu mais mobulu mosusu ezali Ah na na na na bible toza na nini na passage moko eh, na pesa ngo rapidement na pesa ngo rapidement toza na Matthieu chapitre 17 donc pour na pesa hein, na meka pe ko comme na lobaki moke euh, Matthieu chapitre 17 euh, verset 15 rapidement euh, mutu moko aye pa Yeshua alobi Seigneur aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau c'est à dire mwana oyo azalaki na azalaki bon nayebi te lunatique frère toko toko expliquer yango ndenge nini lunatique hmm. eza maladie eza maladie euh, rapidement rapidement lunatique hmm. lunatique toko expliquer yango ndenge nini rapidement lunatique aza moto oyo humeur ne changeaka pamba pamba Ako zala ye mosusu ao seka heure moko aleli heure moko agangi heure moko avandi heure moko tu vois sikoyo ba biloko wana ezalaka mingi ba lobi que ezalaka na ndenge ya ba croyance ezalaki lunatique ewuti na mot lune donc la donc sanza c'est à dire batu ba na ndenge ya croyance ba bandaki ko loba que non y'avait des gens comme ça qui qui etait sous l'influence de la lune yango place muana lunatique ewuti c'est à dire lunatique eza mutu oyo a changeaka changeaka ba humeur na ye sikoyo na kati ya bible ba utilise yango na cadre mutu oyo que muana oyo akweyaka na amona moto amikweyisi na moto penza emo ake na mayi akweyi tu vois c'est à dire donc eza c'est pas normal alors mutu alobi nini seigneur aie pitie de mon fils pourquoi puisqu'il a fallu que yeshua abondela pona ye Donc on comprend ici que exemple oyo eza koloba que mutu oyo avait vu, avait compris que mobulu ya mwana na ngai oyo eza ya normal te. C'est de ça, c'est de ça que je parlais. Nalobaki te que oyo mwana soki azo ganga ou bien azo sakana, non non, c'est à dire kosakana moko boye ezo monama que mwana oyo heure moko misusu omona abetaka mutu na mur, heure moko il faut ko prendre soin ya mwana wana spirituellement, spirituellement. aza ko apprendre deja azo loba deja mais aza ko apprendre deja na kati ya classe donc abandi okende classe tozwi mpenza bana bandi okende classe azokutana na baninga mosusu oyo mpe baza na baéducation mosusu également mm, voilà donc qu'est-ce qu'il faut faire quel peut-être euh, orientation tokopesa bana éducation nini oyo tokopesa mwana soki mwana abandi kokende classe eloko nini papa ou mama akoki ko, ko Kotalisa mwana pour que mwana alanda nzela malamu. Tokomi nanu na niveau wana frère. Qu'est ce qu'il faut faire? Parce que mwana abandi dejà kokende classe. Ça dit que là, aye susu mwana muke te oyo aza na ndaku, oyo aza kosakana na ndaku mais azo kende sikoyo kokutana na bana mususu. Kokutana na bana oyo bakoli education mususu. et c'est pas aussi facile ce n'est pas aussi évident ezo tala aussi bon bana yango oyo azokutana na bango bango mpe bakoli ndenge nini est ce que bakoki ba influence sur euh, éducation ya bana qu'est ce qu'il faut comment ce que les parents va se prendre na niveau wana omoni yango toza yango hmm. toza awa tozomeka kopesa mwa moke experience na biso mpe vécu hmm. mwa moke makambo mpe totanga mwa moke makambo mpe toyoka mpe tomona après chaque moto akosala idée na ye mais mingimingi la seule solution d'abord la grande solution eza d'abord hmm. que bana biso ntango bazokola ebongi topesa totika bango na maboko ya nzambe tu vois puisque omoni euh, tokopesa baexemple ebele bien sûr mais euh, na napesa deja eloko eza base hmm. soki mwana oyo abotami na kati ya famille ya bato ya loyenge Okomona ke muana ata aza mayele na classe soki akomi na age moko boye omoni age tobengaka age donc ozo ko s'attendre vers la puberte c'est à dire age tobenga yango nini adolescence adolescence normalement eza age moko ebandaka ba misusu na 13 ans mais bana misusu ebandaka pe na 10 ans. Puisque 10 ans aza mwana ya quatrième, cinquième primaire na ndenge ba système ya biso na Allemagne biso na Belgique eza ndenge nini? C'est à dire 10 ans aza mwana dejà oyo azo kende classe aza dejà na ba camarades dejà aza dejà heure moko pe akomi kotala tala pe misu na ndenge moko boye omona pe mwana mwasi na 10 ans bana misusu mona bakoma pe omona pe nzoto ne pe ekoli dejà c'est à dire na age ya adolescence wana tobanda kaka 10 ekendaka de 10 à 19 ans puisque meme na kati ya pona onu ba reconnaitre yango bongo ça dit de 10 à 19 ans sikoyo biso ba kendaka yango de 10 jusqu'à 25 ans wana ekomi ba cas moko particulier ça dit à partir ya age ya 10 ans dejà yo parent qu'est ce qu'il faut faire pona ko ko empecher que influence ya libanda e Kota na kati ya mwana na yo nde tobaka le donc les les mauvaises les mauvais compagnons corrompt pourquoi le bon donc le bon nord c'est à dire soki mwana azo kotambola na bato ya mabe yo sikoyo en tant que parent il faut oyeba ba camarades ya bana yo 10 ans à partir partir age ya 10 ans saka 10 ans ti 17 ans mpo 18 ans ekomi masolo mosusu c'est à dire Eloko nini ba parents bako sala reponse ko surveiller sikoyo mwana tobaki liboso ko observer après avoir ko observer mwana il faut okoma sikoyo ko surveiller mwana comment on surveille l'enfant c'est comme si euh, par exemple frère ali mais ya solo likambo ya li frère ali mokati olobi oui oui oui yo loba ouais ouais voilà c'est à dire Soki mwana par exemple na 10 ans aza na portable, telephone, android, iphone nini nayebi te, en tant que parent na age wana il faut koluka système nini okosala po mwana na yo azala na kati ya reglement moko boye. Mwana na yo azala te que non de tongo à tongo aza na aza accessible aza aza na donc na possibilite ya kozala na telephone na ye non non non il faut ko surveiller Kotala Na kati ya telephone ya muana nayo biloko nini atalaka Na kati ya telephone ya muana nayo biloko nini atalaka En fait yo papa soki akati yo te ça veut dire que yo papa ou maman il faut ozala accès Na telephone ya muana donc il faut suivi ezalaka koyeba biloko nini aza kokota biloko nini aza kotala c'est ça aussi. Bien sur ba programme ezali oyo ezalaka pona ko aide que ba parents ya kosomba application oyo eza na kati ya telefone ya mwana yo na telefone na yo mm. mpo oyeba mwana yo makambo nini asalaka makambo nini atalaka comme ça tu peux aussi euh, l'aider n'est-ce pas avec des mm. conseils d'abord et puis pour, pour, pourquoi pas aussi euh, avec de punitions mpo mwana azala na laisser aller te hmm. je pense réponse ya mokuse frère soki obakisa oh ouais, en fait par rapport à ya téléphone parce que nde ozolobela téléphone wana à la limite aussi téléphone baetisaka na week-end parce que de toute façon na semaine moi les amas en bois classe hein? donc eza te ke tout le temps ou bien kopesaka ba heure moko bien déterminé ata deux heures c'est à dire ke Parce que lelo tozo lobela monde yango ya Android ezo bebisa bana ebele. Omoni bana mosusu bazo kosi kotanga te par rapport à par rapport à telephone mpo na ba telephone kokota na ba tiktok kosala biloko ebele mpe ezali ke heure moko eza kobebisa également mutu ya bana. Donc ba parents il faut na periode oyo ndenge frère Kashis alobi neti mwana 10 ans 11 ans à la limite nga kutu bana ba ndako 10 ans c'est à dire que na semaine te c'est vraiment peut-être na week-end te donc parce que na semaine eza mpo asala nini nango Voilà donc euh, mm. normalement on bloquer puis la semaine ou alors à la limite attends la semaine même deux heures de temps tout simplement ya ko utiliser téléphone wana pour que mwana na ba âge wana l'important ezali d'abord un classe na ye ba devoir na ye makambo donc c'est-à-dire que c'est suivi aussi ezala na niveau wana mais frère peut-être l'état na ina comme tolobi awa eza makambo ya classe hein, parce que comme mwana akomi na na âge ya kokende classe ya kokutana na bana mosusu problème mpo ezalaka aussi orientation ça dit que okotisa mwana na, na école nini parce que ya école aussi oyo esalaka aussi que bana éducation aussi ebeba que na école mususu parce que na école mususu bana ba, ba, souvent na poto bien entendu même na Afrique également surtout na Afrique kundi yango kuta yango beaucoup plus pire eza awa eza na école mususu oyo bana education ebebaka parce que souvent ezali kaka bana oyo bawuti na ba milieu moko defavorise oyo bazokutana na bana na yo et puis milieu defavorise ça influence aussi sur l'éducation ya bana frère nayebi te soki na place wana okoloba nini bon sikoyo frère problème eza hmm. ndeni problème eza que euh, Proverbe chapitre 22 verset nango 6 elobi boye instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre qu'il doit suivre frère nako continuer na verset yango plus tard soki toza na mokili frère Alimia toza na ba ekole ya mokili toza pe na education ya mokili donc bana biso toko tia bango na kati ya, ya, ya coffre moko boye te c'est-à-dire mwana euh, il faut ko pesa ke pe c'est-à-dire akende ko se mesurer makambo bozo lakisa ye na makambo azo kuta libanda a se mesurer pona ko aider mwana bien oh, ata oluki école nini frère nayebi te soki na, na Belgique ezalaka bongo mais biso awa Ba ecole eza selon ba niveau ba ecole mususu ezali ke bana mususu baza moins intelligent mususu baza un peu moyen mususu baza plus intelligent mais na toutes les les les les, les, les catégories ya ba ecole wana frère c'est ça c'est la même éducation c'est la c'est ça c'est la même culture ozomona c'est à dire Donc soki biso siko en tant que bateau to comprendre makambo to mwa lelo tolobi que bana biso pour bazo éducation à bien to utiliser Proverbe chapitre 22 verset 6 to instruire bango nzela nini il faut balanda pourquoi il faut to tia bango toujours devant fait accompli par rapport à ba éducation ba okeli ba okuta libanda frère puisque na kati école ba pesa bana makambo oyo biso to pesa bango te il y a même de fois so okende okomisi mwana école euh, école mo catholique exemple hein, bakomi korelakisa bango nde basambelaka marie tout ça siko yo sikoyo en tant que parent chrétien parent converti nde nabaki émission oyo oh, mm. eza kaka mpo na bachrétien te mais mpo na parent nyonso mais je vous encourage bobongola nde mitema bochange mpo so bochange mm. oza na facilité n'est ce pas ya kozala meme na motema wana puisque ya même d'autres mères ou d'autres mères qui, sont, qui n'ont pas le cœur des mères. Pourquoi? Puisque aza asambelaka te, c'est-à-dire motema ne ekoma lokola mabe ma, ah, donc elle passe plus le temps pour elle-même qu'à passer temps na bana ye par exemple. Zuma. Wana pe elle kambu to lobela ngo euh, donc je je l'espère. Mm. Mais mingi mingi frère bana ba kutana kana makambu libanda kuna. Mm. Mais soki siko yo papa depuis à partir ya 1 Je sais pas ce qui... Ouais, en fait, bon, c'est mon cas de la lobby awa, c'est ils ont dépendre de la bamboka na bamboka parce que tant la lobby école, bon peut-être à niveau allemand, na awa ils ont appelé ndenge moko te parce que moi na école mususu awa na Belgique awa, moi na soki okoti sita awa lozo na ndako, lozo kala ba gros mots. Donc à apprendre en école. Azongi nika na tika na ba gros mots na ndako. À apprendre en école. Alors dans l'école mususu, bon c'est vrai que moi ba discrimination pesa là bon. On les a venait dossier mususu. Ba école mususu ezala vraiment omoni bana bakozwa mpenza éducation ya bien école ntango azozonga na ta kozomona mpenza bana baza koapprendre bien mais frère ngai mpenza naina awa tozoparle sur la situation ya bana na biso Bana biso ba africain bon soki tozwi to comparer peut-être na bana mosusu mpe ya mindele bon tokoloba peut-être environnement na bango eza ndenge mosusu mais bana ya mindele ndenge bakolelaka cestadire ntango oyo bamindele baa na kati ya famille famille ya malamu ba un exemple ya mindele vraiment oyo bazokola vrima malamu omona bana na bango bazwaka ya médication bya bien mais balobela makambo ya nzambe te mais pourquoi ce que ya biso ndenge ozoloba Bon, mindele, mindele misusu, puisque faut toujours osala bongo. Mindele misusu. Ba mususu. Voilà, bien bien bien ça, batu misusu, même ba chinois, voilà. même ba ba voilà. noirs misusu, baza ba laisser aller. Mais siko entre temps, entre temps, nde na na uti koloba, soki otali euh, tangu mokili ezalaki avant tokoma na, na, na temps moderne oyo tout temps tozalaki na ba 1900 il y avait des choses oyo bana mike bandaki kosala te ils avaient pas droit ya kosala yango au fur et à mesure tozo ko continuer na kokende vers la fin du temps mabe sikoyo ekomi ebandi epai ya bana mike pays neti suède par exemple na suède mwana aza na droit ya kokende na telefone portable na classe atyango mpe wana babengi ye mpe Babengi ye pe ayambi pe akitisi. Na Suède eza bongo. Sikoyo biloko wana eza biloko oyo esala que eza ko faire eza kobebisa bana ebele pourquoi? Puisque mwana oyo abotami na famille oyo eza soude, papa na maman baza soude baza na temps na bana na bango eza different. na famille oyo bien differente na famille oyo papa na maman baza na temps kutu te bakipa bana te mm. bana uta na ba école banda tongo ti pokwa eza eza pe différent na alobaki no na émission elekaki que il y a des écoles il y a ba élite na kati ya Europe na kati ya États-Unis na kati ya euh, comment dire na ba Chine wana il y a des écoles au bas que ba école ba élite pourquoi puisque ba bi que non comme la majorité baza ba élite ba élite élite te Tozua quelques souches ya population oyo bazali ba elites, bake tanga na ba ecoles, komona neti ba universites ya ba ya ba Harvard wana tout ça, komona na ba na ba Angleterre ba ba nini ba Cambridge, cest ba ba universites oyo eza que non soki okoti kuna ata osali makambo ndenge nini il faut okoma kaka mutu munene na kati ya mokili awa. Mais sikoyo biso sikoyo en tant que bana Nzambe qu'est ce que nous sommes en train de faire là là? Tolakisa bana nzela ya mokili mpo ba vivre na kobanga Nzambe. Il ya une vie après donc donc après vie oyo tozali c'est que ye akosala makambo na ndenge na ye donc mwana akopesa pe éducation na, na ndenge ne po abike toute façon ata bebi ata bongi ya, ya, il n'y a rien donc ya, na faire et pourtant nous croyons que moto nyonso oyo aza na bon sens ayebi que so mwana aza bien éduquer D'abord eza bien pona famille d'abord lokumu ya famille na bino imagine toi que muana oyo akomi na 14 ans to 14 ans tologola yango akomi na na 18 ans au lieu a asilisa classe ye akomi pusa poussette est ce que ezala bien ezala bien te donc c'est ça voilà c'est c'est un peu ça bon en fait tant frère toujours lobela awa donc condition d'abord ya liboso faut ba parents bango bazala na vie ya vie ya bonzambe je crois que c'est c'est plus ça le le problème parce que ko éduquer bana ko mema bango na vie ya bonzambe il faut d'abord papa maman baa tozo parler sur euh, papa na maman baza ensemble c'est-à-dire que bazala pe na bonzambe po bakolisa bana ça c'est quand même une condition frère hein? mais mingi ezala mpenza bongo te ah bon sikoyo problème yango wana frère na ngai hmm. yango moni nazoloba que euh, tozonga na ba congolais na non tozoki na hmm. na congolais congolais hmm. congolais toza peuple moko formidable peuple moko alingi culture na ye peuple moko alingi langue na ye peuple moko alingi bon mboka na ye parce que malheureusement congolais alingaka mboka c'est-à-dire surface terre Hmm. Balinga ndeko ne congolais te. Mabe nde yango. Makambo tozosala biso, tosala ngo par amour pourquoi? Puisque moi je sais qu'il y a beaucoup de gens bayebi makambo oyo. Peut-être mieux que hmm. ngai. Peut-être mieux que frère Alinda. Mais bamona neti tolobi bato bakoyoka te. Ce que sommes en train de hmm. faire, tolakisa biso que, en bino nyonso que, nous avons attachement ya, ya koluka ko aide bato bazo yoka langue oyo tozo loba tu peux etre congolais ya Brazzaville congolais ya Kinshasa angolais pe balobaka pe lingala biloko oyo tozo loba eteya biso papa na maman na kati ya ndaku boza ba lumière ya ndaku c'est à dire bino mutu bozali ko represente famille na bino to foyer na bino soki papa to maman makambo oyo bosala na ndako eza euh, comment dirais-je immoral donc je pense que bapapa bongo mpe bamama bongo eza mpasi baéduke bana yango bien bana mosusu bazala mpona ntango mosusu par chance kaka mwana kaka azwi mwa grâce mo particulière auti bafamille ya bongo mais asisi quand même classe mais mingi mingi ezalaka soki baparent bino moko bozo vivre bien te Papa akendaka kaka ba boite de nuit par exemple, papa alingi kaka ko voyager par exemple, mama azalaka na ndaku ye moko na ba soucis na ye, mama sikoyo po apesa conseil na bana ye akomi na portable, telephone, kobenga, kobenga, c'est à dire oza na temps te ya koyeba meme que non tokende wapi? Moi je pense que il faut batu bakoma na niveau ya koloba que tango otali famille na yo ndenge ozo vivre, Otali harmonie puisque frère na kati ya mutu nionso harmonie moko ezalaka mais sauf que ko faire valoir harmonie wana esengaka sikoyo volonte ya batu mibale soki omoni que papa boza na kati ya foyer boza na ba problème tout ça tango boza na bana ebongi boluka bozala ba exemplaire po bana bazua quelque chose meme ya, ya na ndenge ya kotala boye nati frère obakisa quelque chose po Ouais. En fait, eloko nalaki kaka nabakisa, sa- omoni ba genre ba emission oyo tozosala oyo eza ba emission moko educative mais malheureusement na communauté na biso bato ba s'interessa nango mingi te malheureusement c'est à dire ke olobi awa makambo ya communauté communauté eza beaucoup plus na kati ya ba futilité c'est à dire ke ba- bo- bango baza beaucoup plus concentré na makambo eza ya buzoba Et c'est ça aussi parce que tolobi na ebande déjà que to rater éducation ya bana. Lelo oyo en général c'est 100% en tout cas to rater. To rater pourquoi parce que tu as beaucoup plus na ba futilité ou les peut-être ya koza vraiment ba essentiel. Et puis bon mingi aussi ba parents mususu pe ba ba déjà éduquer te. Ba éducation mabe. Donc ba koli déjà éducation moya mabe, moi pe ba transmettre eloko malamu epa ya bana te. Donc frère ndenge olobi wana Bon, eza na ba cas mosusu parce que tozo lobelaka makambo ya losambo, c'est-à-dire kolakisa bana prière, kolakisa vie ya prière, vie ya bonzambe, ekozala beaucoup plus na bonzambe. Mais eza na ba famille mosusu papa aza pasteur, maman aza pasteur, mais bana ba bebi. Fait comment ko expliquer yango? Basambelaka, bakata na prière, mais parce que bazo bazolanda biso ah mais tant bozoloba vie de prière mais tomona pe couple wana faster boy tout ça mais bana kutu rien à voir na maman Nzambe. Comment on peut comprendre alors dans ce cas? Bon, euh, déjà avant na pesa réponse na rapidement na zonga muke tango ebi place. Oui. Émission to ça émission moko éducative. Mais ouais. on a que Bato bako s'interesser na yango mingi te. Kasi bien ya makambo oyo nde ezalaka boye. Yango nabaki ecole ya ba elites. Ça dit, mais ça dit la majorite ya bato frère, obi, obi, yoka, tango Yeshua aye na mokili frère, imagine toi, aye na mokili, aponi kaka bato moke, bato moke 12 kaka. Ako po kopona pe 2000, donc 2000, 3000, 4000, maponi kaka 12. Pourquoi? Soki bato baza moke, muke ba yekoli bako pesa batu mususu moi je moi je je crois je crois que bambo to loba frère il ya de gens euh, oyo to sola na bango dejà pe hein puisque makambo mususu to sala ka boye to sali boye mona mutu so ko benga ka pona ndenge to makambo oyo to sololi pe mona pe o sentir que mutu azui quelque chose de plus ce que ce que mutu azo kanisa que vie na ye eza kaka bon théâtre musique politique Cest vie nde kaka yango wana non non moi je oh. pense que vie eza na ba étape ebele même la bible dit que y a un temps pour toute chose y a un temps pour tout cest dire mutu soki okomi na vie oza susu koyeba ko ko ko prioriser makambo te wana mpenza eza mwa mpasi nakangi mm. parenthèse wana par rapport ya bateau peut-être balingi kaka so avant bamona Batala eloko fo bomona bakomi eyindi wana batali kakebeti kuna te kuna te donc euh, hmm. bato basala yango basala yango c'est pas un problème biso toya kuna te voilà hmm. donc je disais que sikoyo euh, olobi likambo ya bacouple pastoral voilà tozongisi na bapiège pourquoi hmm. biso bon ngai personnellement na kati ya les avertis nous ne croyons pas que ye aza sikoyo na senete ya entraîneur cestadire ah, ah, donc aza eh, koleyebisaki no omoni place oyo osali bo et c'est mieux même comme ça que mobali azali je veux dire euh, euh, euh donc euh, euh, comment dire pasteur moi c'est pasteur après bokomi disi kosala neti babenga yango nini baconcurrence moko mpe loyal hein c'est à dire ah hmm. nga lelo mana na tant na teyaki moni batu c'est ba sala bongo c'est à dire ils sont nga na yebi kutu couple moko euh, soki mutu oh yoka eloko ali bisangai mais couple moko nga na yebi que moi c'est mobali ba donc baza ba donc moi si pasteur mobali pasteur soki moi si ateyi batu ba sepelaka soki hmm. mobali ateyi batu ba sepelaka te soki moi si ateyi batu ba vandaka tina suka soki mobali ateya boye mona batu Bango kende o faut tozwa ba train. Mobali sikoyo opese kanda. Opese kanda tout ça tout ça après bakomi nini bakomi na ba na ba na ba conflit na kati ya libota. Bref bakabwani pe. Po kaka po alikambo na baye kabwana mobali amoni ti mwasi azwa sikoyo autorité mingi nzoka mwasi peut-être que aza mayele peut-être que mwasi azwi mwa temps na ye tu vois. Bref moi je crois que na kati ya ba couple ya bongo C'est normal bana bazala bien te pourquoi? L'etat ako eduquer bana bino boke ba campagne soki wapi papa akeyi na maman bo presenter mwana ngai mwasi na ngai yeyo tout ça mais bana na ndaku makambo bazo sala bino boyebi te c'est ça ce que j'avais dit observation Et puis nalobi susu nini donc observation tango mwana aza donc muke et puis tango mwana apusani j'ai employé un mot nalobi ko nini euh, euh, mm. Ko surveiller surveillance oui surveillance surveillance voilà. ça dit mm, mm. observation mwana ocomprendre ye après okoki mo surveiller sikoyo yo ko surveiller mwana rni ocontrole mwana rni yo kaka chaque fois ozama donc na kati ya ya ba ya ya ba donc na kati ya elanga soit soit soit disant c'est pourquoi tu verras même na kati ya bible na suka ya place oyo tangu mm. toye koyeba ke Pierre apotre Pierre azalaki marie tangu baza kobeta place mo lisolo baza kobeta lisolo ya nani ya donc euh, belle mère na ye La Bible dit quelque part que la belle-mère de Pierre avait une fièvre, une fièvre plutôt forte. Alors Yeshua asambelaki mpo na ye. Ah, toyebi ah, nzoka hmm. azalaki mpe na mwasi. Mais batika kopesa nkombo na ye te. Elingi koba nini? Dieu ne peut pas encore une fois appeler na kati ya famille, abengi papa, abengi mama, abengi bonon. Nzambe akosala que moto moko aza wana neti Moïse, bino boza koede sikoyo, c'est comme ça. Frère Bob tia mwa commentaire na wana nayebi te. Oui, en fait, nalingi kaka na compléter kaka ndenge yo olobi wana, c'est-à-dire que ba parents il faut bazalaka présent. C'est-à-dire que bana boza na bana, bondimi bobota bana, il faut bozala aussi na temps mpo na bana. opesi bien exemple ya bapaster wana donc tant kaka libanda kaka eza kaka paster te eza meme bandimi oyo bakendaka na bamangomba wana donc mpo na bango ntango na bango kozala beaucoup plus na kati ya baeglise que ya kozala pembeni na bana kosuivre bana parce que il faut kosuivre bana kolandela makambo na bango classe na bango badevoir na bango kozala effectivement présent parce que lelo oyo soki baparent baza korate éducation ya bana ezali faute ya baparent parce que baparent d'abord nde nalobaki déjà ah, bamosusu déjà éducation eza malonga te baza na kati ya bafutilité baza na kati ya biloko oyo ezanga ntina ya bilamba ya kolata kolakisa bana ndenge bas bilamba ya cher kosala sadike babiloko moko oyo ekoki kobungisaka bana bango sadike il faut bana il faut koedike bango na biloko ezali essentiel oyo ekoki kopermettre bango balanda nzela ya classe nzela ya nzambe pour ke bana bazala bien edike donc frère ndenge nalobi awa eza facile te eza facile te parce que tozoloba awa koedike bana ngai alobaki eloko la fois parce que nalobaki Eza aussi problème ya comment dirai ya vie sociale aussi vie sociale aussi ça influence sur education ya bana to vivre na poto c'est vrai toza a na poto mais mingi toza a toza na kati ya la vie moi un peu ya pauvreté ça dit que on n'a pas tellement de moyens oyo ko permettre biso tozala suffisamment na vie moi à l'aise parce que bana omoni ba maman mosusu bazali Mbongo ya bana oyo il faut a s'occuper na education ya bana ba tia yango na kati ya moziki parce que na moziki wana mbongo eza ko bota ye asala ata su commerce ata su na Afrique tout ça c'est à dire ba biloko moko oyo rien à voir sur education c'est à dire que bana baza un peu delaisser bango moko donc est ce que aspect wana ya pauvreté na peut-être frère soki yo ko comprendre yango et c'est tu ne penses pas que cet aspect wana ya pauvreté dans laquelle to viva awa Eza aussi ko ko influencer sur education ya bana na kati ya poto. Bon, moi je pense que mm. eza de partager frère puisque mm. so tozongi mpenza tozongi na kala mpenza makala frère mm. na bakoko na biso pauvreté ezali kutu makasi ya mais pauvreté pauvreté ezali par rapport ya société nde eza ko évoluer mais na ntango ya kala société na bango ezalaki aussi simple aussi ezalaki y'avait pas nde nazoloba awa bayi na basket ya osombela bana ba 150 euro te parce que bana mosusu ifala te osombeka basket 150 donc faut totala mpe c'est à dire que le monde évolue société eza ko évoluer mais biso toza ko évoluer en fonction na yango te Parce que po sombela mwana basket ya 150 euros, bon, nayebi te, il faut yo gagnaka combien aussi. Voilà. Donc il y a ça voilà. aussi. Donc là on a parlé sur ça. Pauvreté là aussi, ça peut aussi influencer parce que bana aussi bazo kola plus comment dirais-je na moi complexe également parce que tant bazo kende na classe ba mona bana ba linga na boso ba kende ba vacances ba ba kende na vacances te to ki bazo ki na rentrée boy ba mo pesa histoire na kende na mboka boy to na Paris place boy histoire yesu ko mwana ye akendaka te ye azalaka kaka na ndako wana puis bon voilà ça, ça, ça, ça crée aussi des complexes et parfois ça déstabilise l'éducation ya bana c'est pourquoi nabi aspect wana ya pauvreté ça peut aussi expliquer des alliés dans ba échec ya éducation ya bana biso na poto bon en fait je pense que tout ça na poto na poto na poto na poto quand même ba poto oyo nyonso eza organisé soki oza na bana tobi bana ja mm. donc euh, bani na, na deux hein, c'est-à-dire bana mibale oui. bafuta bino mbongo ya bana epuis babenganga mpe mbongo ya bana siko question wana mm. eza boye baparent est ce que mbongo wana tobomba yango mpo na bana bino vraiment mm. que so akomi na age moko boye adulte okomi kopesa ye mbongo na ye Ou bien est ce que mbongo wana penza bo gerer yango na sens moko ata mua mua 30 pour 100 ya mbongo wana que muana peut bo pesaka ye mbongo na ye? C'est ça ce qui ce qui se passe frère. Olobi ya likambo ya basket ya 100 euros to 150 euros ata na ba famille pauvre mais soki parent dejà nayebi te soki osalaka te bo soki kaka neti osalaka te na poto soki osalaka te bako futa yo pe mais en tout temps bazo pesa yo mbongo ya bana Moi je pense que eza mingi mingi pauvrete oyo eza na poto nga namonaka eza pauvrete moko entre guillemets voulu bo comprendre nga bien frère soki osala musala wana conseil general soki osala musala pendant cinq ans na kati ya compagnie moko quelconque omoni que vie nayo ezo evoluer te ndenge yo olingi ezala mais luka musala mususu ti Ou bien tanga ba classe moko kosala que bon luka ba formation moko boye osala que epesa yo donc puisque mutu oyo atangi aza na facilité ya kozwa mosala ya bien et mosala ya bien ça veut dire aussi bapesa mwa mbongo ya mwa bien mbongo ya bien hmm. ça veut dire aussi ekopesa okosubvenir na besoin ya bana yo c'est ce que je voulais hmm. dire soki soki omoni ke Oza na bana mibale par exemple et par exemple oza na bana mibale et que osala musala moko ezo ko permettre yo te osomba biloko ya cher cher sala ata mwa economie oyebisi bana que bokoki ko tana mbongo te economie nao sala peut etre que non meme banda decembre donc banda peut etre janvier ti decembre 150 osombeli mwana sapatu naye exemple ozo mona sikoyo bana soki ba botami na ba botami na famille moko eza na education ya bien Bana bakozala complexes pe te libanda malgre kozanga na bango. C'est là où je dis que soki o observaki mwana na yo bien et que okomi sikoyo ko surveiller mwana na yo okoyeba que non soki akotambola na batu balingi biloko ya minene mingi ba makambo toujours ya mua likolo likolo bana babebaka pe na sens wana. C'est à dire aspect ya pauvrete ekoki ko jouer role mais role ya 25 pourcent. Role eza kaka toujours parent en tant que parent il faut luka ozwa ba responsabilite na yo na ba ijou wana que non soki olingi soki oboti bana il faut ozala pe pret n'est ce pas ya kobokola bana wana nde ba misusu biso balobaka o oh, mwana soki aza na libumu aza mwana na yo soki akomi na mokili akomi bana bato nyonso tout te eza bongo te mwana na yo aza mwana yo c'est toi qui va prendre soin de tes enfants même si d'autres gens peuvent aider ou, ou, ou venir en aide Euh, donc soki totali mais en fait awa tozoluka quand même kooriente quand même mwa baparent parce que je crois que responsabilité éducation ya bana eza plus epa baparent donc baparent ntango boboti bana na bino faut koprendre soin kozala na bana prendre soin ya bana na bino kosurveille bana na bino tolobi ya problème ya bafutilité nalobi awa bon omoni c'est pourquoi moi on a donc critiquer communauté mingi te parce que ça donc les plus accusés négatifs ça dit que nyoso eza eza oyo eza la base ya éducation ya bana na biso awa ezali na ndenge oyo biso moko tozali kovivre awa parce que totali kaka vie na biso kaka ya communauté eza vie moko saine te Et c'est c'est pourquoi moi tozo rater aussi education ya bana. C'est à dire biso d'abord toluka to mener vie moko en ordre. Biso ba parents parce que bana bazalandaka biso bana ba s'identifiera na biso mais soki bamoni bino na ndako d'abord un papa na mama ntango bayokanaka te papa na mama toujours ba discussion biloko ya ndenge wana papa bazalaka nyonso wana eza koinfluence sur Bana c'est à dire que bana moyen bazo education ya malamu te bana bakomi kozo education libanda et yango bana biso ba bebaka parce que suivi eza te et puis un autre problème frère comme tolobi awa lobi makambo ya ba formation mingi c'est aussi problème wana oyo ba parents bakoka ko éduquer bana te parce que bango moko aussi baza pende instruit te ça il faut quand même toloba quand même ça c'est à dire que problème instruction aussi ça joue un rôle je peux donner un exemple Mwana awuti classe aye na ba devoir na ye, yo maman ozo koka ko expliquer mwana te, ko apprendre mwana makambu eza na kati, azo lakisa yo maman ici qu'est ce qu'on dit, qu'est ce qu'il faut faire? Papa pe eloko te. C'est aussi un problème, c'est à dire que problème aussi nous avons ici un problème ya instruction. Na koloba te que toza ba zoba mingi mais quand meme nous avons ce problème là quand meme ça dit que majorite awa toya na poto toyebi nde toya ba poto awa na zoba mingi na contexte wana na poto ba nzela toya ba tutu ba koma awa bato mingi ba ba zwa aussi possibilité ta kotanga tout ça ba kolisa mwa mayele na bango c'est à dire que mwana azomemela eloko mais azo comprendre te bo sikoyo mwana na kokola ndeni frère nayebi te soki ozomona problème ya instruction wana aussi c'est quand même important parce que éducation ezokende quand même na instruction hein? biso bino baparent so boza bien instruit te koma okoki kotransmettre mwa mayele ya malamu epai ya bana D'abord ndenge na lobi ngai je crois plus mm. que uh, tu peux rater je vais dire euh, kotanga na Congo to na Zaïre à l'époque mm. mais na poto okoki mpe quand même ko se ressourcer okoki mpe koluka eh, kobakisa to koyeba makambo puisque déjà naomona Mwana muke dejà toyebi bango jour wana donc na ba frère mwana akozwa portable akomi comment dominer ses parents siko parent yo siko lotala comment dominer hmm. exemple hein, comment dominer ses enfants yo otala euh, frère nayebi te naloba hmm. nini otala eloko moko boye kaka ya kosekisa toboyi te okoseka na yo mais leta yo yo ozoseka mwana akomi kutu koleka yo na, na mayele mwana akomi koleka yo na information puisque information nde moto esalaka ke oforme bato meme ntango frère azoba likambo ya instruction eza kaka information lelo na kati ya internet bon obaki soki ono français bon soki nayebi te so na kati ya internet okokoma mpe ke A na meme cas oyo c'est à dire aye na poto na kimukolo aboti bana na kimukolo sikoyo bana bakomi ko lekele na mayele na ba informations du coup bana bakomi nde ko aider tu imagine que omoni na France to na Belgique quand meme français tout ça ata ya mabe mutu ako loba mais na kati ya ba mboka neti biso tovandi awa ba Allemagne tout ça omona batu biso Allemagne eza Tango kala c'etait pas obligatoire mutu nionso ayeba langue. Batu mingi basala sikoyo ba negliger bongo ekomi sikoyo que okoki epa medecin il faut muana oyo akitisi yo epa medecin ayebisa medecin likambo sikoyo medecin nde po a traiter yo. Donc dejà c'est à dire parent okomi okomi au fait donc okomi au fait dependant ya muana. to inverse ba valeur ole mwana aza dependant na yo ozomona alors siko problème na ngai eza mingi eza que ata soki oyebi kotanga to kokoma te makambo oyo tosala yango nalobi bato bakotala yango malheureusement eza bato oyo bayebi makambo oyo hmm. ozomona siko bato bayebi makambo oyo tomona kaka ah oyo susu nini bon bandeko botala bavideo oyo botindela botindela bandeko oyo oyebi na famille to na société to na hein, na kati ya entourage na yo peut être ko sunga ye ce que nous demandons c'est quoi ngai au fait na moni que eloko ya eza important d'abord eza base ali d'abord qu'il faut parents oyeba ko tia vino en ordre d'abord so tia vino en ordre même devant le Seigneur au mona que Nzambe ako peso mayele puisque l'intelligence Nzambe mtu apesaka Sagesse pe mutu apesa yango eza pe kaka nzambe ozo mona ata muana ayokoli makambo moko libanda mais yo na ndambu oyo nzambe apesi yo comme ezali ya motuya tu peux contourner ba biloko wana o aider muana azonga na kati ya nzela je ne sais pas nayebi que c'est difficile ba botuna ba question soki ba Voilà, ça veut dire que parce que moni emission na biso ya problème ya tango, tozo koma déjà presque na suka parce que une heure de temps, toza to déborder quand même moi mingi te par rapport ya temps. S'il vous plait to koma awa na resume. Je crois que toza awa na bana adolescent, bana oyo baza ko oyo dejà bakomi kotanga bakomi koyeba makambo. Qu'est ce qu'il faut? Quels sont les elements oyo tokoki kopesa pour que ba parents ba yeba yako ba yeba ndenge ya kozala na bana bango. Frère Diao lobi awa losambo kozala la vie de prière, ba parents bazala beaucoup plus présent na bana bango. pour que makambo ya nzambe nde ekoki kooriente mwana akende na nzela ya malamu mais sikoyo ezosenga sikoyo baparent aussi bango moko bazala vide prière parce que les, les grands problèmes eza na niveau wana tokopesa na biso belema awa mais soki baparent bati vie en ordre te baparent bazalaka makambo ya moziki makambo ya babar banganda bamakambo tout ça bana bazokola na ndenge na bango tokoresir éducation ya bana te Tosala bilan awa to rate to rate parce que biso moko to conduire vie na biso na buzoba yango moni bana na biso lelo oyo bazali kokende na ndenge ya mabe tolobi ti nyonso te eza na bafamille oyo bazo réussir soki botali baingrédient biloko na kaka biloko tozoloba yango nde bao réussir parce que ndenge nalobi awa problème ya pauvreté mais soki na niveau ya ndako bozali bien organise na mwa moke oyo bozali kozwa education bozokolisa bana na bino na vie de prière tout ça na makambo na bino vraiment en ordre bino mpe na kati ya foyer papa mama bozali kokola lolinga bien bana bakokola na bango malamu donc soki bana bazali kobeba c'est tout simplement parce que baparent bazwa responsabilité na bango tataki baparent baparent bazotika bana bana bazali kozwa éducation libanda Comment ko imaginer mwana yo à 14 ans alalaka ne libanda tanzo papa oyebaka non pete. Donc et puis problème mosusu ezali oyo euh, frère Kashisha na na famille il faut aussi koyeba baninga nini ou bien ba ba voisins ba ndeko ni obino pe bo ko approcher bango parce que mingi aussi ba beba parce que ba fréquentation aussi ya mabe bizwa zwa bibima mema na bandako et puis ça peut aussi ko bebisa euh, bana tolandi histoire oyo ya pasteur oyo ya nini ya Canada wana je crois que bato balandi histoire wana comment est-ce que ba vie ya bato ya bana mosusu eza détruit parce que bokotisa moto moko na ndako oyo boyebi etat d'ame na ye te moto moko aya kaka ndenge wana aye abebiseli bino vi na kati ya ndako donc nyonso wana mpe ezali fo contrôle ya bato oyo bino bokokutana na bango bato bozofenka te bango il faut bolukaka bato oyo bozomona bozali komarche na bango dans le même dans la même direction nayete frère biso tokoma na suka en résumé peut-être pas tosisa cette émission bon au fait biso toza bana nzambe Nous sommes en train de vehiculer ce message puisque omoni bible eza complète hein? puisque meme ba loi ya mokili ba s'inspira na bible donc euh, yango to to donc bato bazo ba, bazoka biso meme tolobeli thème ya nayebi te soki ya nini tokotiaka ya bible eza na centre 1 timothée euh, chapitre 5 verset 8 elobi Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renier la foi et il est pire qu'un infidèle. Na lingala balobi mutu azo zua soin c'est à dire azo ko s'occuper na famille na ye te, enfin na batu na ye te, na libota na ye te surtout na famille na ye. Na muana na ye, na muasi na ye, na mobali na ye babi mutu wana eza lokola abungisi ko donc awangani ko ndima c'est à dire il a renier la foi et aza plus que un un infidèle tomoni ce que elingi koloba nini la famille tu peux pas okoki ko construire famille yo moko te soki oza na problème na famille ndenge tolobi dejà Frère tu pesa exemple alobi que non il faut oyeba mutu nini il faut makambo ya famille na yo olobela ye to betele lisolo et puis comme emo ezala que ba melange wana esalaka que bo tika batu na ndaku bazo ya bazo loba makambo moko bana bana bazo yoka masolo bo beta sans que bana ba baloba que ba yoki mais bazo kanga ngo na kati na bango or spirituellement la bible dit que la foi vient de ce qu'on entend Mona mona mosala mosusu mona mona mona mama moko boye azaki na ba na ba na ba 50 ans 60 ans alingi kozalaka lokola mwana moke kolata bilamba lokola mwana moke eh, moko cestadi ozolinga komipesa place na yo te mpo tobaki tolobela nde baparent mais tomona tokipe baparent mingi te foti tokomoni ngai personnellement nalingi kopesa foti te na bapetre ke oyebaki te oyebaki te mais soki oyebi ke en tant que parent na age moko boye meme habillement na yo Il faut ozala exemplaire meme langage na yo omona papa moko boye aza dejà na age ya ba 50 et quelque omona alati ba ba tricot serre na nzoto asali soki nini atie ba suki soki ndenge nini sikoyo mwana oyo mobali ya 14 ans azotala yo quel exemple aura-t-il ozomona donc bref elingi koloba ke non biso ba parents ebongi tozala ba modèle ya bana na biso or tu ne peux pas etre un modèle sans pour autant ke yo moko ozala pe na modèle. Papa na yo te nzambe nde modèle ya bien peut etre pas peut etre surement ozo mona soki yo ozo yoka ngai tango tozo beta lisolo oyo et que tu as tu penses que tu as un problème d'education avec tes enfants ba bana ba ba yokelaka yo te bana yo ba ndenge frère tshou oloba awa biso toza na na na bana mwana 14 ans alala libanda yo oyebi te yo ya papa ndenge nini yo oza maman ndenge nini alali wapi aza wapi Est ce que ozwi na temps koyeba avec qui mwana akenda libanda? Est ce que ozwi na temps koyeba mwana yo ya mwasi to mwana ya mobali amelaka nini? A, donc afimaka to afimaka te? Faut oyeba biloko wana. C'est-à-dire information po oyeba ngo bien, il faut yo moko pe des fois o surveillaka mwana libanda kuna, c'est-à-dire okomi ko komi ko même ko guetter koyeba makambo osala. Po tango akoma na 20 ans Tobayi que adolescence esuki ti na ba 19 ans, misusu kutu ezalaka prolonger ti ba 25 ans. Donc bref elingi koloba que non soki o rater peut etre 10 ans, recuperer ata onzième annee to douzième to troisième de façon que mwana soki akomi na ba 14 ans aza dejà bien former, omona ekozala pe na pasi mingi te pona ko eduquer misusu soki baza mike ou bien soit kopesa pe exemple na kati ya famille moi je pense que temo ekosila te ekosila te ya trop de choses à dire ekosila te voilà donc ezali te moko vraiment ya molai ya monene je crois que c'est difficile à osila mais voilà donc le débat est toujours ouvert également je prochainement tokoluka peut-être ndenge tokoki ko ko orienter yo na sens mususu po to konde kaka niveau quand même ya education ya bana parce que c'est quand même un problème eza ko concerner biso tant tozo mona bana na biso awa nde bazo kola non ce n'est pas ça hmm, ce n'est pas ça ça fait vraiment très mal tozo profiter na ba mboko toza nango awa te ozo imaginer mwana na yo 12 ans akata ni classe akenda ni classe te mais parent mpe ezolobela eloko te donc akata na ye abia okende ne sous classe te Comment oko imagine mwana na yo na ba 12 ans 13 ans alingi ne suko kende classe te eza normal te eza vraiment normal te siko papa papa siko ole yo hmm. yo pe okenda ya mosala te papa eh. papa siko okenda ya mosala te mwana azozanga mentor mwana azozanga exemplaire azozanga azozanga exemple à suivre donc euh, c'est papa olingi kosala bafaire bien sûr bafaire eza hmm. bien mais mwana il faut amona ke papa alamukaka mpe akenda quelque part eza mpe leçon ya leçon donc tout ça là ça dit que yango ezo sala ke bana biso mais to continue mon frère to comme bana suka lelo ngai ça la passe parce que un sujet moi ça vraiment très sensible surtout pour la bana tant tozo mona bana biso surtout ah on est dans la Belgique ozo mona bana non non non ce n'est pas ça vraiment to raté tout ça alors ah mboka oyo ba formation ya ya ofele ezali donc mona ba tanga ba koki ba surtout mais ozo mona mwana ça dit que 12 ans 13 ans ba dit la cop quoi Avant mosala ne coop donc a préfère toi asala ne coop okima classe et parfois azokima classe papa ayebi te mama ayebi te bana bazokende classe te et c'est ce qui est beaucoup plus grave hmm. il faut kaka tala so na école bakoma lettre tala mwana yaka boye te et puis lettre ata so papa mpe atangi na ye te tala niveau hmm. donc c'est vraiment très important ntango tondimi kobota bana il faut kondima kobokola bana koéduke bana kosuivre bango kolanda éducation ya bana Tobota kaka bana te oboti peut etre kaka po ozoka basusu babota kaka po azoba mbongo ya ba location c'est ça aussi le problème na bota location ezo kota donc te bana ba mbongo ezo kota osali makambo mususu donc c'est vraiment important je crois frère tokomi na suka ya emission na biso ya lelo je crois que lelo oyo batu bakozala quand même un peu ba retenir mwa quelque chose Tozo senga quand meme na place oyo bo rataki bomeka pe kobongisa pona bana na biso pona avenir ya bana na biso parce que l'avenir ya ya mboka ezali bana soki bana bazali kokola ndenge ya malamu te bazo zwa education ya malamu te instruction ya bana te mboka moyen pe etombwama eza te merci frère nayebi te soki eloko ya suka ezali epa tosila cette emission. oza papa to mama donc tu ne, tu ne coute pas tes enfants puisque tolobaki que ntango mwana aza moke eza ndenge mosusu soki akomi mokolo akomi adolescente mm. bi adolescent ekomi mpe ndenge mosusu soki mwana akomi na ba age moko ba 20 ans et plutôt ba 18 ans be 17 ans be 16 ans il faut koloba kokosola na mwana na yo bien il faut kozala na langage moko boye soki mwana asali erreur kopesa punition moko boye te ke oyo yo moko koregrete nango puisque soki abimi libanda akei oa mpe na droit ya kokanga ye te c'est mieux faut kozwa bana kolakisa bango du côté amour koyebisa bango pourquoi est-ce que je crie pourquoi est-ce que naopesa conseil oyo pourquoi est-ce que je ne veux pas ke otambola na motu boye na motu boye ça peut peut-être aider les enfants mais eloko eleki likolo eza kaka prière Si tu pries reellement, soki ozui da temps na yo na prière par rapport makambo to loba, otie vie d'abord vie no moko en ordre na Nzambe, vie ya mobali no en ordre na Nzambe. Soki papa akendaka bar, aoke su bar te, omona ke yo na papa bomo simbana na kati ya loboko bo sambela et que na kati ya na ndako na bino kimia ekozala et meme l'education les des enfants et ozala mpe o donc un peu différente par rapport soki boza ko vivre eparpiller. Il faut avoir le temps pour vos enfants. Ata oza na mosala Luka ke musala okozwa ezala te musala moko molekisa yo ba temps chaque fois osalaka soki owuti musala olali olamuki okeyi ka non non il faut musala nyonso oyo okozwa oza parent ebongi musala ezala toujours musala moko ekoki ko permettre yo n'est-ce pas ozwa temps komona bana ou bien ko eduquer bana yo nayebi te soki nzambe akosala biso grâce mpo balukaka malamu prochainement tokocontinue yango mais na format peut-être mosusu format oyo ekosalaka ezalaka bato batutu mpe baquestion na ba réponse hmm. total neti tokosala na frère lidia na tobi mois prochain donc mpona mpona sikoyo mpona kobungisa makanisi te émission eh, des avertis tobaki chaque semaine à partir ya lelo tosali une longue pause mpe tokati nanu hmm. boye après tosala sikoyo baformat mosusu peut-être plus tard entre temps na frère ya limia on va s'organiser comment faire pour nous servir toujours Nkolo na kati ya internet. Merci beaucoup mon frère Kashija, merci vraiment. na oyo nioso nzambe vraiment akumbama merci na bato bolandi biso oyo bozali toujours fidèle na émission oyo tokomi na suka cette émission tokutana en tout cas prochainement na soki ya nzambe kaka ndenge akokisaka tokutana prochainement na prochain numéro botikala malamu esika bozali et à très bientôt merci beaucoup mon frère alime bye bye